Mga iniwanan! Cheer up! <laughs> Ikaw ay niloko Ang ibinigay sa'yo puro sakit sa puso Di nyo na matutupad pa ang mga plano Siya ay may bago at sakit ang dulot sa'yo Kalimutan ang lahat ng meron sa inyo Huwag mo na isipin yung mga negatibo Dadating din yung para sa'yong tamang tao Kalimutan mo na lang din yung pangako Mga iniwanan! Cheer up! Ikaw ay niloko Ang ibinigay sa'yo puro sakit sa puso Di nyo na matutupad pa ang mga plano Siya ay may bago at sakit ang dulot sa'yo Kalimutan ang lahat ng meron sa inyo Huwag mo na isipin yung mga negatibo Dadating din yung para sa'yong tamang tao Kalimutan mo na lang din yung pangako I've